साथ मैं हूं नायला खान बहुत जल्द एफ में एज अ न्यूज कास्टर और एज अ इंटरव्यूज कास्टर मैं खिदमत का अंजाम दूंगी तो देखने के लिए देखते रहिए एफ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मजीद अपडेट्स हासिल होती रहे